So hari ni saya 15 minit saya diberi peluang untuk share Ayah saya nak cerita apakah proses pendaftaran hartanah. Selalunya kita kita settle sampai dekat SPA level saja kan. Jadi apa yang berlaku selepas SPA tu dah ah, ah, apa dah ter, berlaku dah terjadi. Jadi saya bukan nak menggantikan tugas lawyer kalau sekarang sekiranya ada lawyer kat sini. Then ah, apa yang saya share ni adalah apa yang uh, saya dapat daripada bahan-bahan yang saya kaji sendiri sebab selalunya bila kita cakap dengan uh, kita apa kita cakap dengan lawyer apa selepas ni jadi dia orang kadang-kadang berat tau sebab <laughs> dia orang berat nak beritahu saya tak tahu mungkin dia punya apa tu dia punya proses dia panjang jadi dia orang bila kita duduk atas pentas pun dia tak cerita banyak macam seolah-olah macam dia tak nak cerita kan jadi saya carilah sendiri eh ilmu ni actually benda ni kita boleh cari je kan so okey so kita ceritakan uh, proses pendaftaran eh katakan selepas uh, selepas kita dah buat sales and purchase uh, agreement oh dia ada lari sikit dan saya minta maaf so katakan dia bagi saya masa untuk ubah sikit eh kejap eh Nampak muda eh malam ni. Siapa tu? Tu, wait wait wait wait bagi saya masa sikit, eh, sikit, eh, sikit. Oi, jom sambil naik motor, tu eh. Power. <laughs> Meeting tak boleh meet, bahaya Boleh nampak eh? Boleh nampak tak? Okay, sales and purchase agreement. Lepas kita dah sign sales and purchase agreement, ni ini proses-proses seterusnya eh sampai tukar nama. Dia bermula daripada uh, uh, processing stage and then di mana kat situ ada tiga benda yang dia lakukan. Satu education, maksudnya penyerahan borang 14 and then lepas tu valuation kalau sekiranya valuation uh, valuation memang dilakukan and then saya akan tunjukkan proses selepas uh, apa tu uh, valuation tersebut and then payment of stamp duty. Okay. And then lepas tu ni dilakukan oleh stamp office dengan GPPH. Selepas dah dapat uh, payment dah dibayar dan barulah registration dilakukan. Okay. So uh, dia ada dua dua apa tu uh, apa tu uh, untuk education eh. So maksudnya education ialah bila kita submit eh kita buat serahan untuk nak dapatkan uh, apa tu uh, uh, jumlah bilangan apa tu uh, stamp duty yang kita kena bayar. Jadi uh, dia ada dua dua apa tu uh, orang kata dua insiden ataupun dua senario satu geran dah siap satu lagi deed of so kalau sekiranya geran dah siap kita kena sediakan benda-benda yang kat dalam ni lah dua kopi cover letter by the lawyers and copy of IDT IDT ni maksudnya geran eh geran IDT issued deeds of uh, apa tu uh, uh, issued uh, uh, apa uh, issued apa uh, one di title okey <coughs> di subtitle eh you should di subtitle eh and then lepas tu kita ada supporting document kalau perlu lima uh, uh, declaration PDS ni declaration yang kita buat dengan lembaga hasil negeri and then lepas tu kita masuk form 14 form 14 ialah form untuk tukar hak milik eh and then lepas tu uh, ini untuk geran geran kalau dah ready. Kalau sekiranya geran tak ada lagi, jadi kita gantikan dengan IDT ni, issue digital title tukar kepada digital assignment. Apa beza digital title dengan assignment? Digital title tu ialah uh, ah, issue digital title ialah salinan geran ataupun pemilikan. Uh, uh, apa tu pemilikan uh, daripada pejabat tanah kepada pemilik. Jadi dia ada dua, satu registered uh, dekat uh, pejabat tanah dan lagi satu IDT yang ini diissued kepada uh, pemilik. Jadi kalau sekiranya geran tu masih lagi master title belum ditukar milik maka dia pakai deed of assignment. of assignment ni maksud dia adalah satu instrumen uh, di mana uh, pihak yang memilik tanah tersebut dia mengesahkan pemilikan uh, rumah tersebut sementara menunggu hak milik itu dibeli oleh siapa. okay? So ini adalah proses proses stamping eh. Katakanlah kat bila bila apa tu uh, bila lawyer uh, dah siapkan dokumen tu, lawyer submit the application, pergi dekat uh, Lembaga silam Negeri dalam masa um, apa tu kalau sekiranya uh, dokumen tak cukup uh, apa tu dia akan patah balik and then kalau sekiranya perlukan valuation Then valuation dia akan buat oleh JPPH eh. Dia hantar pergi ke JPPH So kat sini ambil masa 1 hingga 8 hari Sebab JPPH kena pergi site untuk check Kalau sekiranya tidak Dia terus pergikan issue of assessment eh. Maksudnya dia terus bagi assessment And JPPH akan followkan uh, Beritahu for uh, valuation tu Pergi pada same office And then barulah notice dia keluarkan kepada lawyer So kalau sekiranya semuanya ready dalam masa satu hari settle, dua hari settle. Tapi kalau sekiranya memerlukan uh, memerlukan valuation dan dia ambil masa lebih banyak hari eh sebab kena hantar pergi ke uh, JPPH, pergi hantar orang pergi check. And then lepas tu baru dia balik Jadi lebih kurang uh, ah, 16 hari 2 minggu Okay And then lepas tu dalam uh, And then lepas tu maximum 24 days Maksudnya lepas you dapat dia uh, notice assessment You kena bayar Sebab tu Kalau kita punya buyer Kita kena cakap dengan dia Duit untuk uh, stamp duty tu kena ready Sebab Kalau sekiranya lepas 30 hari Keluarnya uh, notice assessment tu tak berbayar Dia kena penalty Okay uh, So So uh, kena siapkan uh, kena bayar jadi kena ada duit tu and uh, lawyer tak akan uh, upfront duit tu uh, so kalau sekiranya dia tak ada duit apa yang berlaku ialah uh, dia akan minta <laughs> kita punya bahagian lah. huh? <laughs> katakan kalau sekiranya apa tu uh, lepas agreement tak cukup lah untuk cover semua tu kita minta dia akan minta kita punya bahagian eh atau example kalau sekiranya case tu case uh, KWSP ataupun case tu case uh, apa tu uh, apa orang kata um, uh, kes uh, ah, KWSP ataupun kes uh, apa tu uh, LPPSA ataupun Fulun dan sebagainya Okay Sekejap saya tarik dulu timer ni dulu Okay So okay next uh, Okay next ialah uh, Ini adalah proses uh, Ah, untuk apa tu untuk pengubahan apa tu untuk menukarkan hak milik tu eh. Lepas dia dah check for completeness, dia uh, bila dah dapat proses pembayaran tu semua dah bayar, DAP akan check the dokumen, print the verification dokumen, verification by the apa tu DP officer. Kalau sekiranya okey, terus dia sorting, terus dia masuk dalam sistem, terus siap. Maksudnya dalam satu hari settle. Sebab tu kalau sekiranya you beli cash, eh dalam uh, cepat buat eh cepat buat okey So ini kalau sekiranya uh, ada restriction of interest rumah leasehold ataupun sekiranya uh, apa tu uh, bumi ke bu, non bumi ke bumi kan sebagainya maka dia perlu dapatkan PTG consent ataupun segala endorsement endorsement yang diperlukan okey uh, katakan kalau sekiranya uh, apa tu rumah tersebut masih lagi di title maka dapat endorsement daripada daripada uh, developer okey ini ada proses dia Okay, next. Ini adalah walkthrough ataupun uh, apa yang berlaku dalam kes uh, ni. Johari adalah pembeli. Dia membeli rumah uh, daripada Hakimi. Eh. Harga dia RM580,000. Jadi dalam kes ni dia bayar earnest deposit 20% dan within 14 hari dia kena sign SPA. And upon receive earnest deposit, Johari dia guna dia ambil dia punya apa tu individual title eh. This uh, apa tu individual title dia bagi kepada Hakimi sebagai proof. Ingat eh. Uh, nak dapat grant, kita cuma boleh bagi grant selepas bayar dissolve, eh, uh, earnest deposit. Kalau selagi dia tak bayar earnest deposit, uh, tuan rumah tak uh, berhak untuk tak tunjuk. Sebab ni private and confidential. Kalau tidak, semua orang ambil grant orang kan. Jadi, bila dia bayar earnest, baru kasih. So, sekarang ni apa dia buat? Balance of, uh, balance 8% akan dibuat dia bayar masa signing of uh, SPA. 90% ini yang biasa kita lakukan lah 90% akan uh, dibayar dalam 3 bulan Ataupun kalau sekiranya ada extension uh, Dia perlu bayar 10% ataupun 8% Bergantung pada keadaan kan So Akimi akan appoint lawyer untuk represent him Untuk conduct the sales transaction And uh, apa tu dia akan also approach a bank Sebab dia nak buat loan Okay So dalam kes macam ni Ini uh, Dia akan Lepas USPA dah settle, lawyer akan buat tiga benda eh. Lawyer akan buat private land search nak tengok kepemilikan rumah tersebut. Nombor dua, dia tengok uh, bankruptcy uh, untuk dua-dua pemilik eh. Uh, Hakimi dengan Johari. Lepas tu dia nak tengok uh, uh, wind up uh, search kalau sirenya company. So, dia akan buat tiga benda tu. And then lepas tu dia akan sign SPA tu. Dia akan sediakan the MO, uh, MOT, eh, Memorandum and Transfer. And dia akan sign juga... PDS 15 eh. PDS 15 ni ialah penges atau uh, declaration dengan lembaga hasilan negeri berkenaan dengan pembelian tersebutlah. So ada 5 kopi yang diperlukan uh, untuk PDS. Okey ni kemudian dokumen-dokumen kita akan go through lepas ni. So sekarang ni lepas dia uh, ah, Johar ni dia kena settlekan semua outstanding dia dengan bank sebelum dia boleh jual pada Hakimi kan. Jadi SPA tu dia kena uh, address the arrangement yang Johari kena bayar kepada bank So sekiranya uh, lepas tu ini dia panggil redemption amount. Jadi Johari punya lawyer akan proses untuk dapatkan uh, redemption daripada bank. And then dalam masa 2 hari dia akan dapat uh, satu redemption in favor of Hakimi. Maksudnya dia respon Hakimi berkenaan dengan berapa lagi jumlah yang ada. And then lepas tu dia akan cerita amount dan deadline of payment. Johari akan impose nominal charges. Of course charges untuk dapat redemption tu ada. Kalau tak saya RM50 kot paling kurang. Eh? So ini bank akan apa bank akan buat bank akan receive the request redemption check account and then lepas tu dia akan uh, check the system for legal uh, financial status of the customer and then lepas tu dia compute the uh, redemption uh, sum lepas tu dia bagi kat lawyer. So katakan sebelum uh, sebelum uh, uh, bank bank Hakimi akan nak bayar kepada apa? Nak bayar nak bayar nak nak disburse, dia kena tengok kalau sekiranya ada differential. Maksudnya differential maksudnya macam ni. <clears throat> katakan kalau harga rumah tu 580,000, loan dia uh, apa tu? Uh, loan loan dia uh, 500,000. Jadi uh, tolak deposit ada balance 22,000. Jadi 22,000 tu dia kena dimasukkan dalam dalam uh, uh, lawyer punya account. Okay. So, dia kena masukkan dulu. And then lepas tu, uh, step 4, submission uh, form PDS 15 tu kena dibuat uh, selected stamp office uh, dekat uh, lembaga siaran negeri. And then dia akan forward education untuk dapatkan berapa nilai stamp, kadar stamp. And then lepas tu, lepas receive, carry out the valuation. Kalau sekiranya perlu valuation. Kalau sekiranya rumah tu rumah standard, selalu cepat. Tapi kalau rumah tu banglo apa semua, uh, JPPH kena pergi sana and then the valuation akan direportkan kepada stamp office and then uh, dia akan bagi notice of assessment and Hakami lawyer akan arrange payment sebelum dia akan bagi sekali form 14A tu yang seterusnya uh, pak, lepas uh, at this stage property transaction will be achieved following uh, form 14A setelah di stamp sebagai dibayar redemption amount pun dah tahu Hakimi financial legal document also dah completed and dia akan submit kepada form 14 So ini adalah responsibility dan dia punya step. Okey yang kita dah bincang tadi. Okey, ada 3 minit je so far. Okey. So next lepas tu payment redemption dia akan um, Hakimi bank punya bank akan release the redemption uh, sum kepada Johari and then lepas tu dia akan exchange letter of undertaking between uh, lawyers dengan bank and then they present the private caveat of Hakimi Hakimi punya bank akan caveatkan Lepas tu bila uh, dah bayar dia differential and Johari punya bank maksudnya owner punya bank akan keluarkan form 16N. Form 16N ialah release of charging. Maksudnya yang mula charge sekarangnya bank Johari kan. Uh, so dia akan cakap dia riliskan, Lepas dia riliskan bank uh, uh, Hakimi pula akan charge. Okay. So Hakimi uh, lawyer must be compile. Dia akan compile semua dokumen and property akan di charge under Hakimi punya bank. And dia pakai 16A eh. Ingat eh. Borang 14 untuk tukar nama. 15 untuk uh, list. Uh, 16 untuk charge. Uh, 17 untuk Isman, Okay. And full rechargeable rate will be paid by principal document. And then uh, chargeable rate ialah 0.5%. Uh, ha, eh? so sekarang ni kalau HOC dia tak perlu bayar ni. Eh, free. Okay. So ini adalah uh, apa submission untuk 14A dia akan updating uh, all the compressors dia akan redraw the charging and then lepas tu dia akan redraw the private caveat uh, form 18G and then lepas tu uh, Uh, Hakimi pula akan uh, hantar hantar apa tu register 14A lepas tu Hakiminya bank pula akan uh, charge tempat uh, uh, rumah tu okey so kalau sekiranya uh, fully paid individual title under seller name tapi kalau sekiranya vendor masih O then dia akan menggunakan apa title will be uh, seller name tapi dia will be charged by the bank Okey, ini adalah dokumen yang diperlukan lah eh. so untuk untuk individu title ni eh, untuk vendor ni dia perlu 16N ni Okey. next Okey. Okey, balance dia Hakimi punya banker akan bagi kepada uh, dia akan uh, lepas dia dah dia dah charge tu dia akan bagi kepada Johari dan Johari uh, uh, Uh, balance of the payment tu akan dibayar pada uh, SPA lawyer, lawyer, lawyer SPA lawyer akan bagi-bagikan. Kalau sekiranya ada lebihan dia akan bagi kepada buyer. Okey. So ini adalah uh, step without title sama je cuma ditukar kepada MOT. Okey. Ada question. Laju ah. <laughs> saya ada tangkap video nanti saya share okey. <laughs> You guys okey tak? Faham? Abang Bahar faham tak Abang Bahar? Ada so ada soalan. Ada sangatlah <laughs> coach. Biasa pekan tenis dia. Tapi pak lebih kurang faham ha? ah. Ha? Dia punya jalan-jalan okay. dia. Boleh faham eh tangkap eh. Okay, ha? Ah, okay, ha, jalan cerita boleh faham ah eh?